Saluton kai bonvenon. Hodiaŭ mi volas mediti kun vi sur la vortoj de Zamenhof en la traktajo Esperanto kaj Volapük je paĝo 265. Do li parolas pri interesa afero kiu ne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 an stata o critica analisadi sia in trovoin, li estas preta trompadis in mem, por nur pravigi sian credon en siei proprai oculoi. Do, mi pensas che citivi vortoi estas reactualei, ancora valida in un tempe, char en eh, mia sperto ofte homoi nur serchas provoin por pravigi sia in eh, antaua in credoin kai se ili trovas ec hazarde provoin contrao la credo, ili simple forgetas. Do ni besonas havi firma in puncto in por vivi. <laughs> Ne por plu vivi, por vivi. Ca do mi tutte comprenas tion. Tio esas tre homa. Sed, ali flanque, critica analizo de la factoi de la provoi estas tre grava anca kai malanta o cioci laumi umi estas curagio. Oni devas curagi por critica analisi propria incredibile Nu io, mi pensas che ci tio sta sufficia por hodio. Mi desiras al vi felician uh, semen finon, ni revidos nin morgo o ciu case, kai por momente antauen sen fine.